Здесь э, обитает простой полтергейст. Он как бы охраняет этот дом. Ты здесь? Думаю, пора отсюда уходить. Всем привет, друзья! Сейчас я нахожусь возле заброшенного дома. Мы здесь уже были. Э, снимали здесь про полтергейста. Ну, узнали, что здесь полтергейст. Он чисто охраняет этот дом. сейчас э, небольшая предыстория. Сейчас покажу дом. Вот он. На канале Нерв есть видео Так. Вот я уже тут разложил вещи. В общем, кладоискатель залез в подвал. Ну, искал клад, я так понимаю. И его завалило вроде бы досками, я уже точно не помню. В общем, э, когда мы сюда пришли, мы узнали, что здесь э, обитает простой полтергейст. Он как бы охраняет этот дом. А, вот, сегодня я приехал узнать, точно здесь полтергейст или, возможно, здесь что-то другое. Может, здесь хозяева дома, ну, бывшие хозяева дома, уже мертвые. Так, вот я тут кофе пью. <laughs> А на улице дождь идет, я весь мокрый. По лесу нужно было идти где-то километра три, там еще плюс грязь. В общем, сейчас я разложусь, расставлю, э, поставлю, вернее, камеру, расставлю свет и буду ждать, вернее, я даже, наверное, проведу сеанс э, со свистком, потому что неизвестно, когда этот полтергейст проявит себя. Ну, в общем, как-то так все. Друзья, вот пока устанавливал свет, для мыши. А, вот помню. Мы брали эту пластинку и... Вернее, открылся ящик один. И там лежала вот эта обложка от пластинки. Здесь мы проводили сеансы ГФ. Так, э, друзья, ниточники, чтобы не говорили, что вот это нитка, это кабель, антенный кабель. Кстати, по поводу ниток, с прошлого видео я сделал аналитику именно на то видео, чтобы конкретно показать, что это были э, не, не нитки, это был мусор. Так, ладно, это все потом. Аналитика. А, сейчас я буду дальше продолжать раскладываться. Ну, если опять будут какие-то звуки, то я, соответственно, включусь. Так, <coughs> так друзья, все, расположился. Вот расставил свечки, потому что буду выключать свет. Так будет более эффективней. Так, вон там еще две свечки, здесь одна. Ну и здесь, где я буду сидеть. Вот опять был сейчас этот писк. Камеру установлю на штатив. Здесь. Сам буду здесь сидеть. Кстати, вот э, диктофон. По этому диктофону я буду задавать вопросы. И, ну, конечно, я их слышать не буду. Если будут там ответы, то вы их услышите, но я их, к сожалению, нет. Потому что Э, он не пишет сразу в фоновом режиме, он записывает. Запись я уже помещу, все, что он записал, я уже помещу в видео. Ну и на монтаже, соответственно, я уже услышу, если там будет кто-то говорить, ну, отвечать мне. В общем, все, сейчас а здесь расположусь, зажгу свечи, выключу свет и буду начинать. Так, друзья, надеюсь, э, видно будет хорошо. Вот диктофон. Не знаю, сейчас. А, э, блин. Кранчик не видно. В общем, ставлю вот на запись. А, по поводу еще забыл сказать. Вторая камера после последнего моего визита в дом ведьмы, а, она при, перестала принимать флешку. Она сейчас в ремонте, поэтому снимаю вот только на одну камеру. Итак, Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. Если здесь кто-нибудь есть, дай знак. высоты Где ты сейчас находишься? Ты прямо передо мной? всех цвет. Ты здесь? Где ты? Может, ему свет помешал. Ну там темно, там без света все равно ничего не, не видно будет. Сейчас закажу, закажу свет. что тишина. Не знаю, диктофон что нибудь записал. Снова Ладно, сейчас камеру снова установлю на штатив. И тогда включу. Друзья, не успел установить камеру. Как снова там Слышно вам это? Где-то за дверью тут. Понятно. И на печке. Даже свисток не прикатился. Сейчас. Блин. Ты сейчас здесь? Где ты сейчас находишься? Ты еще здесь? Боюсь, вес спугнет. Ты здесь? Дай знак. если ты здесь. Дай знак. Я слышал, ты сейчас издавал звуки. Все, возьму свет. Я думаю, активность уже хорошая. Сейчас я включусь. Так, все, друзья, сейчас покажу. Камеру установил, свет. Включил, сейчас зайдем. пора отсюда уходить. Что мне не нравится, что я тут Ты здесь? Ты здесь? Надеюсь, что не будет записано. затишье какое-то. Буду ну, собираться потихоньку. Включусь, если что-то будет.